On est enfin arrivé, let's go On peut être fiers de nous. Enfin, nous. plutôt toi, Elden Ring. Hmm. Allez, tire pas cette gueule. T'es le seul d'entre nous à pouvoir rentrer, de toute façon. Eh oui, mon hmm. pote, un open world. Allez, Phil, tu nous raconteras. Hey Toi aussi t'es nouveau C'est super ici, tu verras, on se fait plein de nouveaux copains. Je suis arrivé il y a pas longtemps, c'est magique ici. Oh, laisse-le tranquille Pokémon, tu vois pas que tu le déranges. Excusez-le, il est encore jeune. Voici le bar des open world, je suis le patron depuis quelques années. Entrez, je vais vous faire visiter. Oh, attention à la marche, Cyberpunk s'est cassé la gueule en rentrant, je voudrais pas que ça vous arrive. T'inquiète pas, petit frère, tu seras bientôt guéri. T'inquiète pas. Regarde, j'ai encadré les objets qui ont fait mon succès. Là, c'est l'épée de légende, une véritable relique. Juste ici, c'est le bouclier Ilia, une défense impénétrable. Et enfin, mon delta... Oh putain, les gars C'est qui qui a encore chouré mon delta plane Pardon, pardon, pardon. J'ai cru que c'était... J'étais persuadé que c'était le mien. Pardon. Moi aussi j'en ai un. C'est pour ça, presque pareil en plus. Désolé. Dis-moi Warcraft, qu'est-ce que je peux faire pour toi Apportez-moi une bière et vous serez récompensé. Ok, pas de souci. Une bière pour Warcraft. Eh, ça bosse en bas là Et voilà la bière. Merci, proche chevalier. Maintenant, apportez-la au forgeron de ma part puis revenez me voir. Non, mais t'es chiant, j'ai pas que ça à foutre, Warcraft, sérieux. Dis-moi, hein étranger, elle est grande Ta map Je parle de ta map Oh, t'es relou, Red là. On a compris avec la taille de ta map, laisse-le. Est-ce qu'on a modélisé les couilles de tes chevaux, toi Non, non, merde, Red Dead. En plus, euh, ta map avec plein de plaines, là, la mienne elle est grande, elle est variée, on voit plein de choses différentes, non, je suis désolé, elle est mieux. Eh, eh les gars, ça sert à rien de s'engueuler, de toute façon on sait tous que la meilleure map c'est la mienne, elle est immense, historiquement c'est hyper documenté, avec les anciennes civilisations et tout, je suis désolé, on a On s'en fout, tu parles trop, parce que tu penses que c'est toi qui as la meilleure map. alors, <laughs> moi aussi j'ai une grande map, voilà, euh, bon, c'est plus des zones, euh, je vous l'accorde, mais bon, ah, elles sont quand même grandes, une fois je me suis perdu. Euh, excusez-moi les gars, je veux pas vous déranger, est-ce que je peux vous piquer le sandar s'il vous plaît Merci. Voilà, bon. Après, euh, c'est pas vraiment la taille de la map qui compte. Oui, non, voilà, t'as complètement raison, hein. Les graphismes, euh, le gameplay, c'est super important. Bon, et toi le petit nouveau, <laughs> tu viens d'où comme ça From Software Je connais pas, c'est jamais passé par ici en tout cas. Mais bon, t'as de la chance, on a beaucoup d'expérience ici, tu pourras nous piquer quelques astuces. T'inquiète pas, on le fait tous. Regarde Horizon, il m'a aussi piqué l'escalade. Hum Du coup, c'est quoi ton style une petite aventure copier-coller sur moi, c'est ça T'inquiète, il y en a déjà plein, je t'en voudrais pas. Hein non. Euh, on dit que j'y vais Allez, je vais vous laisser. Euh, de toute façon, les open world, euh, c'est pas fait pour moi.